जरा तमीज से बात कर तेरा मेरा इसका उसका सबका काम आसान हो सकता है क्या बात क्या जरा तमीज से बात कर तेरा मेरा इसका उसका सबका काम आसान हो सकता है और जितना पूछा गया सिर्फ उतना जवाब दे ज्यादा सफाई देगा तो नुकसान हो सकता है